ngajakin Mas Eko nengok angklung nengok bidadari bidadarinya angklung Halo, kita jalan-jalan di Malioboro sama Mas Eko jauh-jauh dari Pekanbaru piknik ke Jogja habisin masa cutinya ini gimana perasaannya Mas di Jogja saya kerasa di Jawa sini. Kita tengok keseruan Mas Eko di sini ngapain aja. Iya, iya. Kita sore ini ngajakin Mas Eko nengok angklung. Nengok beda dari beda darinya angklung. 根本知道吧。